हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की और पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप की नेस्टिंग हम देखने वाले हैं with the help of range तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीई को ओपन कर लेना है तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा pyth ऊपर आपको आइडियली दिखी रही है इस पे क्लिक कर दीजिएगा ऐसे ही आपके में भी आ जाएगा अब आपको करना क्या है यहाँ पे न्यू पेज ले लेना है अब यहाँ पर फॉर लूप की नेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले चलिए फॉर लूप ही लगा लेते हैं तो यहां पे लिखा फॉर एक वेरिएबल बना लिया आई नाम से इन एक ऑपरेटर है और रेंज यहां पे एक फंक्शन लगा लिया है और यहाँ वन कॉमा इलेवन कर दिया वन कॉमा इलेवन करने से होगा क्या एक से लेके दस तक की चीजें प्रिंट होती हुई आपको नजर आएंगी ठीक है ना अगर आप सिंपली इसी को प्रिंट करवा देते तो क्या होता देखिए मैं दिखा भी देता हूं तो यहां आई है ना तो इसको प्रिंट करवा रहा हूं ये चला दिया हमने इसको सेव करूंगा N A S T E D nested dot P Y के नाम से ये हमने इसको सेव करा ठीक है अब देखेंगे एक से लेके दस तक की चीजें प्रिंट होती हुई आपको नजर आ रही है ठीक है एक से लेके दस तक इलेवन दिया ना तो एक से दस तक प्रिंट होगी ठीक है अब देखिए अब इसको मैं बंद करता हूं इसके आगे की चीजें हमें करनी है ये प्रिंट हटाता हूं ठीक है क्योंकि अभी हमें प्रिंट नहीं करवाना इसकी हम नेस्टिंग करेंगे फॉर लूप की नेस्टिंग करने वाले हैं हम तो यहां पे एक और लूप लगाते हैं फॉर जे इन रेंज ठीक है तो ये लगा दिया और इस तरीके से अब यहां पर भी वन कॉमा इलेवन करेंगे तो ये हो गया वन कॉमा इलेवन ठीक है तो अब ये वन कॉमा इलेवन करने के बाद इसको भी कॉलम दे करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अब आपको करना क्या है यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट प्रिंट लिख दिया प्रिंट लिखने के बाद करना क्या होगा आपको आई को जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा तो जे से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां लिख दिया end equals to double quoted quotes open gap double quoted quotes close ये हमने कर दिया है ठीक है और फिर क्या करना है एंटर करके नीचे आना और प्रिंट एक एक बार और लिखेंगे और इसको खाली छोड़ देंगे यानी एक बार गैप ठीक है यहां पर F5 करेंगे और एंटर करेंगे आप देखेंगे कि इस तरह का एक आउटपुट आपको जनरेट होता हुआ सा नजर आएगा ठीक है इसमें एक काम और चलिए करते हैं देखते हैं इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं तो यहां पर आकर के यहां पर अगर हम बैक एन दे देते हैं बैक एन तो इसका परिणाम क्या होगा इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी देख लिया जाए एक बार ठीक है अगर मैं बैक एन दे देता हूं तो ये देखिए बीच बीच में गैपिंग प्रिंट होने लगेगी आप देख सकते हैं ठीक है ना ये बहुत आसान है आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे मैंने किया ठीक है दूसरा आप आउटपुट पर भी ध्यान दीजिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है फाइव प्रेस करने पे जब ये चल रहा है तो उस समय आउटपुट आपका क्या जनरेट हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं सिंपल वे में ये सौ तक ये जनरेट कर रहा है देखिए यहां पर पहले शुरू से दिखाता हूं वन है टू है थ्री है फोर है five six seven eight nine ten ten तक हो गया ना फिर टू से प्रिंट हो रहा है टू के बाद फिर दो दो की गैपिंग टू के बाद फोर सिक्स एट फिर ये जाते जाते जाते जाते कहां तक जा रहा है ये गैपिंग ये देखिए यहां पे दो दो की गैपिंग जा रही है ट्वेंटी तक ठीक है और फिर तीन से तीन तीन की गैपिंग हो जा रही है देख रहे हैं फिर चार से चार चार की गैपिंग हो जा रही है फिर पांच से पांच पांच की गैपिंग फिर छह से छह छह की गैपिंग देखिए छह छह के बाद बारह आ रहा है ना और फिर सात से सात सात की गैपिंग फिर आठ से आठ आठ की गैपिंग फिर नौ से नौ नौ की गैपिंग फिर दस से दस दस की गैपिंग होती जा रही है ठीक है उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी ठीक है ना ओके